ಸಾಸು ತಾರ ಭೇಟಿ ದೇಕೆ ಮರ ಲಾರ ಪಡನ್ ಬಾಂಡೆ ಲಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕರು ದಾಡಿ ದಾರು ಗಾಲ ತೋ ಮನ ಬಾಂಡೆ ಮರೆ ಲಾಗ ಕಾಯಿ ಕರು ಕೇನೆ नया फलित कांडा विनायक अली तांडा है